哟哟哟哟！单车王，小露西，嘿嘿，破帽，单车王。 看，露西，没错吧？妈的！其实不要一直想好讲，叫我用力拉，我就要拉吗？我偏要放。看到没有？自信。 <laughs> 单抽王，用力，噗！好了，今晚吃鸡，去你的！最后一抽，来吧，看，我就说有。 妈的，宅女。嗯，谢谢收看，拜拜。